Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo patch note d'Empire Live. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes nouveautés apportées à la version 0.1.1 du jeu. Nous avons en premier amélioré l'ergonomie de l'interface de certains menus de jeu. Nous avons par exemple rajouté une flèche pour indiquer que l'on peut scroller dans les menus, ainsi que le terme DPS dans les informations des unités. Pour vous aider à vous repérer, nous avons rajouté une boussole en haut de l'interface. Nous avons également changé l'icône du joueur par une flèche afin de savoir dans quelle direction vous vous dirigez certains effets visuels du jeu ont également été changés. Afin de mieux distinguer les bâtiments alliés des bâtiments ennemis, nous avons changé la couleur de la surbrillance lorsque le joueur pointe l'un d'eux. En rouge pour les ennemis et en bleu pour les alliés. Nous avons également diminué l'effet de tremblement de caméra lors du sort de boule de feu, et nous lui avons rajouté un cooldown afin d'éviter qu'il puisse être spammé. Nous avons également changé les effets visuels de la sélection en vue TPS ainsi que la zone ciblée par le sort de Météor. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés dans le gameplay. Vous pouvez maintenant construire plusieurs bâtiments d'affilée sans avoir à repasser par le menu construction. Vous pouvez maintenant activer ou désactiver vos bâtiments militaires à travers la map, ce qui vous permettra de choisir où vous désirez former vos unités. Enfin, nous avons rajouté plusieurs nouveautés dans cette version. Il est maintenant possible de poser un point de ralliement où les unités militaires formées de tous vos bâtiments iront se grouper. Une nouvelle zone a fait son apparition, comprenant un cimetière de bateaux et une île. Cette nouvelle zone rajoute 5 nouveaux camps à capturer. Nous avons également corrigé quelques bugs, le patch note complet est disponible sur le Discord officiel du jeu. A bientôt pour plus de nouveautés.